Sex wangu mimi sasa nataka kutongoza wewe vizuri. Huyu dem anataka kutongoza na bisha nini? Sex wangu. Sex wake? Hapana demu hapa. Please wao au hiyo demu wewe. Sio kama huyo. Mama sitaki kutongoza. Si ndio wao hiyo? Hapana. Sex wangu wewe na bisha nini? Mwanangu anatamba na demu. Ndio anaingia maana sio moja. Sio mimi na wademu wengi jamaa. Subiri waruhusu mwingine. Dada zangu wao. Ah, kuna mwingine huyo hapa jamaa. Nani aje? Mzee. Nima. Kitu gani? Mwamba anazingua hapo. Mtoto mkali jamaa tuongee ukweli, jamaa tuongee ukweli kuhusu muonana na demu jamaa. Eh, umekaa siku Sasa mbona umekaa hapa mwenyewe tu au unaishi ulikuwa na wewe au? Jina lako nani? Sasa mbona nini? Eh, nini? unakuwa unanikimbia bana. Ongea kwenzi. Mbona unaongea sana? Jina lako nani basi? Mary. tunawasiliana tunawasiliana, na kaka mwenyewe kuna kama kujua. wapi? long time, sema tu na kumuona tu mtu ametulia zake, nini, eti nimetokea ah, kukupenda. Mapenzi ya kweli angalau mtu anatokea sehemu Unatokea kunipenda kivipi na unanipendea nini? Nimekutokea tu kwa jinsi ulivyo. Hivi. Sasa kwa hiyo uone sema. Sitaki. Sasa unanikataaje sasa? Eh, kwa uzuri gani ulionao? Inakuwa kama mjumbe Batifa bana. Kwa Batifa wa wapi? Sikujui na sitaki hata kukujua. Acha majibrawi. Sikujui na ah, sitaki hata kukujua. Unajua kuna kimvono tu unapendeza sana Instagram. Unapendeza kwa wale ambao nakupenda sio mimi. Nakuona tu kawaida kama unavyoishi. Nitoke tu. Eh. Kataa kidogo. Mwanangu twende, umekataliwa ujima kingi. Hamna bana. Kwa kujitapa sijui nini breeze breeze na Madrid hivi tena. Hamna bana. Kwa kuwa nzuri gani mwenyewe nilikuwa namjaribu. Nakwambia mzee, tu basi nilikuwa nataka nikwambie. Kutongoza. Kwa huko nini? Ule mtu ule mtu kutongoza mbemu. Naweza nenda. Basi kama kanikataa kusubiri pole mwe. Ah, kamtongoza. Eh, nenda. Zidi kwa hapa. Wewe nenda kamtongoza. Alikubali ah, mimi. Ndio maana mademo watanisifia. Wewe demu ile demu ya mafuta

We kaka, yani sijui kama nichukuliaje, yani natoka kukuona na rafiki yako, kama ni rafiki yako, kama ni nani yako, ah, ah, ah, sijui amekutuma nini au umetumwa? Sikupendi we kaka, vipi? Eh, kusogea huko, hauna hata aibu mwanaume, unakosa aibu. Mwanaume gani wewe? Hebu nipishe. Wewe mwanaume, mwanaume vipi? Staki, staki. Staki. Sitaki kutembea na wewe. Naweza nikapata aibu njiani kutembea na mtu kama wewe. Hapo kazi yangu nikitembea na wewe wenzangu alikuwa ananicheka njia nzima. <laughs> Okay, ongea basi. sio leo tu, yaani, hapa ndio umeona ndio nafasi ya kuniambilia tu na siku zote tulikuwa tunakutana kwa unaniambia tu nanipenda. Umeona hapa leo ukinizalilisha mbele za watu tu nanipenda. Kwani watu gani? Kwani sio watu? Eh, nikiishi ni barabarani hapa wanaweza kanicheka. Mimi mm, sitaki. Ah, mbona unanifata fata kaka vipi? Sasa unaona kama nakufosa. au unakuta kijana hivi kama uoni bwana wewe vipi? Ndio kaka. Sasa kwa nataka natoa tu salamu basi unakuaje dada wewe vipi? Kwani lazima? Hapana. Kijana kama mimi nimesimama pale kwanza nimependeza unanionaje? Nimependeza na wewe kama mimi. Unaona mimi nimesimama. Tu dala umevaa wewe kaka. Mbona anga sasa tu Okay, okay, ongea kwa MC umenisimamisha nini? Unabidi kuwa mstaarabu. Unamwona kijana kama mimi handsome, mbona nimependeza afu nime. Ongea kwa tuachane na vya kusalimiana. Tuachane na hayo. So Nikasema kweli dada, mimi nilivyokuona pale ulipopita pale dada, nimetokea kupenda sana. Yaani ulivyoniona tu nilivyopita, kukupita hata sekunde hata mbili tu umenipenda. Si mapenzi angalia, mapenzi anaangalia tu ni moyo tu. Mimi moyo wangu umetoka kukupenda. Dakika ngapi? Nilivyokuona pale pale tu nimetoka kukupenda sana. <laughs> Wewe kaka ni kichekesho kweli eti nilivyokuona umeshuka tu pale nimetoka. Kwanza naona hii simu inakufaa dadangu. Hii simu hii simu simu. Simu ipi? Inakufaa dadangu. Hizo za kucheza game. Wewe unataka hela. Dadangu mimi nakwambia mimi nakupenda. Nitakupeleka sehemu utakapotaka dadangu. Mimi nitajibu. Utanipeleka wapi? Babangu ni tajiri kwa nini? Mimi nakupatia sisi chochote. Dadangu mimi nakupatia hata ni serious. Mimi eh? nakupenda sana bwana. Usiwe hivyo. Nyamazi kama mimi unakatalia. Okay kaka yangu sikupendi. Dada yangu bwana, mimi nakupenda sana. Unakuaje mwana? Nyamazi kama mimi unanikataa kabisa Instagram kote wananichukua watu kila kila mwanamke atamani kuwa na mimi. Sio katalia bwana. Mwanamke gani? Kila mwanamke tu marifati. Sio mimi kakaangu, mimi sikupendi. Ah dada, sipendi bwana. Eh, Niache wewe kata vipi wewe? Udada bwana, bahati yote ipata tena. Bahati gani? Utaipata tendo dada, uweza kuwa nitafuta kwa, kwa jasho hii. Subiri utanikubalia. Instagram mja kama achana diri mrembo. Ni unaona mbona Instagram? Takufa nayo. Instagram baba lao. Akini ana ini yani ya nini hii? Eh, bopi.

unakaa yaani mimi kwa maana kupenda kuchefua. Kwanza sasa unapeleka kama hizi. Unapeleka kwa vipi? Wewe ni fish wewe kaka vipi? Acha kelele kwanza unanuka pumbavu. Acha mimi nanuka mimi. Unanuka. Au ni mfano. Wewe unafanya toka huko angalau ufupi. Sasa ni unajua unajua hizo itakuwa kipindi kirefu sana kukimbiza nini. Nilikuwa kuna kuona. Sasa ngapenda nikwambie kitu fulani sababu leo basi siku zenyu kaipoteza tamba zenyu tamba zilikuwa kumi kwa mbili zipoteze tunaimwambia nakupenda unajua kupenda kwa kitu sijui unafamiana na mtu sijui unaishi na mtu hapana mtu akawa anataka kupenda kitu hapana usiseme hivyo sitatuamini kwa sababu umechezewa na huyu amenisha amenisha tatu na mimi nitakuchezea hapana napenda kwa nini siwaamini mimi vijana wako hapana nitakuwa mjini kwa Maria mimi nakupenda na mimi basi na mimi natamani. I'm serious. For real, I'm Mimi nakwenda kwa yeye. Ile basi. Hapana, sababu mwenzako nishakupenda. Hamna niamini, niamini nachokwambia, namaanisha kweli, mimi nakupenda. I'm kinda over all the time sana kuambia, lakini leo nitaka Okay, mimi nilikuwa na vibe nilikuwa nimesukuma. Ah, haina shida, naweza kukujibu. Ah, dile mwanangu. Kivi na mwana wa sasa la ora. Ana kimungu la mengineyo. Mbona mimi kazi gani? Tena bwana usiku nani kila vile ushimboongea unokomwonga ongelungenge majimu waondoa maleta mchero mkana wekira hajua oh, okay ongea basi na muelewa wewe wa muelewa vipi amsabuza mbona mwanzo na kituma kila dashi aje kima nano kwa vitu Mungu atu sana ndani sana ndio usuku usuku hapo hapo mbaya mimi mkana kitizo Ala ndo ongea nafasi wewe. Okay. Msamahani. Na usai. Je, yeye ni shule? Hadi vile tu online. Utagwiro la foto online. Na uine ndio utashana. Toikana. Nisho obwilo bekaka. Ninaone boyfriend. Nataka utike maana ma boyfriend. Kiufupi ninaone gwagu hiyo kumbavu. Mimi si amu babu babu. Naingela. Naingela wewe. 对。

Vamos,